ñandú así en la calle? No, no, hay ñandú en la calle. voy a poner a grabar porque sale algo. Dale, bueno, yo pongo la otra. Sí. Hice unos programas justo cuando todavía estabas en México. No sé, lo escuchaste, yo dije lo del ñandú. Que yo me acordé, de repente, no sé, viste que llevo una cosa a la otra, que había un ñandú final de los años 80, y en Avenida Nazca, en Villa Porredón. Vi una lustrina y si te asomabas por ahí, yo creo recordar que había un ñandú. en un jardín. Ahora, claro, empecé a buscar en Google. Puse todas las combinaciones, los, posibles. Suponete, yo, eh, ñandú, Villa Porredón, eh, Baldío, ñandú, jardín, Nazca. Corredón. Eh, no, pero seguramente que si vamos ahí, va a haber gente que, se acuerda del Ñandú. Y también lo que me interesaría saber es, no solo que había un Ñandú, que al fin y al cabo, sino por qué había un Ñandú. ¿Y qué fue de ese Ñandú? Creo que había un videoclub y un laberrap en esas cuadras. Dos cosas que evidentemente no debe haber la cuadra del ñandú puede que haya sido esta o la que viene. Ah, mira, el lavadero que yo creí que no existía más, el lavadero existe. El videoclub. Un ñandú animal me está Un ñandú vivo, o sea, como si lado hubiera un jardín, había un ñandú. Tenés que buscar. El nos habló la del ñandú porque tu marido sabe. No, Teodoro está del 96. Yo ah, estaba en el 86, yo también, pero la verdad. ¿No, no te acordás de eso? No, no para nada. Señor, ¿y usted del ñandú que había en Avenida Nazca, supo alguna vez? No. Era de este lado. Sí, sí, sí, sí. Porque de aquel lado, que era todo terreno donde está el convento ahora, podía llegar a ser por el tamaño, te digo, de casa, pero... Pero ¿quién hay allá, gente del barrio de antes? no sé si Por te no, no, no, no, no, no, No, no, no, no, pero si por no, no, grande tenés tu Claro, claro, claro yo estaba buscando los negocios, no sé. El peluquero José Luis de ahí de la, de la otra cuadra sigue siendo el mismo. Porque sí, José Luis está hijo, me parece. porque vi un pibe de mi edad ahora. Ah, ah, ese pibe puede llegar a saber. Ah, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, eh, estamos filmando, estamos haciendo un, documental del barrio, una cosa, y yo justo, eh, mi papá es José Luis, porque él me cortaba a mí el pelo de chico, pero lo que estamos buscando es información sobre un ñandú que tenían enfrente a alguien entre Nueva York y Asunción. Pensé que capaz, él seguro, porque él alquilaba antes en el Sí, sí, pero él ya no, ya no, viene más. Ah, no labura más claro. ¿Y vos o alguno de ustedes se acuerda de un ñandú que había en el año 87 más o menos, acá enfrente? No. No. <laughs> idea. Ese fue trasladar ah, el negocio está cerrado ahora, porque ellos son viejos del barrio. Esos son muy viejos. Los la esquina. En la esquina del bar donde ah, va el cartel. Yo le veo la cortina baja, no, abajo claro, la Buenos Aires ya estaba, pero no quedó nadie de los no, originales. Alberto, no, Alberto se murió en un accidente de tránsito, va, dio un infarto, estaba manejando en la General Paz, murió. Y el hermano quedó y después la vendió, que era medio maricón. <laughs> no, no me acordaba eso, ¿no? <laughs> Se había casado con Marta, ¿no? Que era empleada. No, no, se Marta, Marta, ay, era un show. Yo estaba frente y me cagaba. Marta hasta hace cuatro años estuvo empleada. Ajá. Y la hija también. Y la ella, cómo era. Ah. Marta, la no, con la canosa no, con la joven. No, con una más joven, claro. No, ah, no, no, ¿Cómo se llamaba? Que era joven. Sí, sí, sí, yo, yo era Chiquito, ah. Sí, sí, sí, pero la Buenos Aires, bueno, sigue, pero sí, y nada que ver la mercadería, ya cambió. Claro. ¿Vos hace cuánto estás acá? Hace años. Claro, bueno, por eso. ¿Nunca escuchaste hablar del ñandú que había acá enfrente? Había un ñandú en un patio, por eso. Pues hay gente que hace, que sabe algo. por ahí sabe. Claro. Un par de años, digamos, Bueno. ¿Y esta señora del lavadero no saldrá? No, no creo. No, no. Pero igual, viste que la abuela acá se corre. Claro. si no, te lo inventan. esto es Eso. No, no, yo tampoco. No, eso me acuerdo yo. Personalmente, o sea, yo tengo la, recontra certeza. Me acuerdo de ir exclusivamente para verlo. Había salsa parrilla adelante, ver si, si, venir a comer. Eh, en esa época ya era muy moderno todo eso, pasaba la misma cantidad de autos acá, negocios, todo, no era el contexto como si uno dijera, claro, eh, eh, había, no sé, si mi abuela me decía, en los 60 teníamos gallinas, bueno, es distinto. sí, sí, sí. Bueno, este, este es, el bueno, este es el ñandú, que forma parte de la familia de las ratites, que mm, dentro de este grupo se encuentran las aves no voladoras, como es el avestruz, el ñandú, el emú, el casuario y los kiwis. El avestruz eh, es originario de África, el ñandú es de América, de hecho es el ave más grande de, de América, pues está el casuario y el emú, que son de Australia, de distinta distribución, y los kiwis son de Nueva Zelanda. El avestruz es del grupo es el más grande, llega a medir 2,70 metros más o menos y pesar entre 130 y 150 kilos. Como vemos acá, el ñandú es mucho más chico, llega a medir 1,40 más o menos, 1,40 m, 1,20 m las hembras y pesan entre 20 y 30 kilos. El emú es el caso intermedio que llega, no, llega a los 2 metros y las diferencias físicas son bastante claras y una eh, característica que es muy particular de este grupo es que tienen el esternón eh, plano. El resto de las aves tienen el esternón en forma de quilla, que es donde se unen con los músculos de las alas. Entonces, al tener el esternón plano, eh, les limita los movimientos para, poder volar. Bueno, el huevo de ñandú es este, que eh, una nidada en promedio tiene 40 huevos, más o menos, pero se han documentado hasta 80 huevos en, en un mismo nido. Este es el del avestruz, que es, bueno, como ven, muchísimo más grande, también como el tamaño de, los adultos, y este es el del emú. ¿Cuánto tiempo viven? Más o menos 40 años. No, la verdad yo no estaba al tanto. No, no tenía ni idea que, que, que, que había existido un ñandú como mascota en una casa, acá en Capital. Estoy acordando una catarata de cosas del año 85-87. Bueno, cada vez queda más claro este, con quién estamos, ¿no? Yo estoy poniendo Ñandú en Villa Puerredón. Jorge está buscando Ñandú en Villa Puerredón en este momento. Con esa nota nos despedimos de este programa que fue hermoso. Es ese tipo de historias que uno no sabe si es real o no, pero está en el límite. Hay un límite muy preciso, muy exacto, en donde algo es verosímil, pero a la vez lo suficientemente interesante como para poder entrar en el reino de la ficción. Y fue así, estábamos al aire, no recuerdo por qué tema surgió sinceramente el comentario, pero Jorge nos empezó a comentar de su infancia. La probabilidad, la posibilidad existe, no es algo absurdo totalmente, pero muy poco probable. Más cuando no parece aparecer otro tipo de registro ni documento de algo que no sucedió hace tanto tiempo. En un barrio donde obviamente tiene un, movimiento comercial importante, había gente dando vueltas, no es que estaba en el medio de la nada, en el medio de, de un campo en el, en La Rioja, que habría sido mucho más creíble por otro lado, ¿no? Y sí, me ha contado varias historias. No digo que esta historia sea cierta o no, no sé, creo que, hay que investigarla, pero simplemente tal vez lo vi una sola vez. Ahora que pienso, tal vez era una gallina un poco grande, tal vez, pero es muy difícil, porque un ñandú es. Quien ha visto un ñandú sabe que es muy distinto a cualquier otro pájaro que pueda vivir en, en la ciudad. Es mucho más grande. No hay manera de confundir un ñandú con un o con un gallo o una gallina, por más grande que sea. ¿Y cuando tenés 8 o 9 años? No, yo creo que no. ni idea. y Nueva un animal doméstico no. Bueno, y si no, el, el era ahí o ahí. En esta casa que parece que no se hizo hace tanto. Y ya me da para dudar, esto me suena que sí, que estaba, pero que esta blanca me parece que es más nueva. Pero qué pasaban por Nazca, digamos, en los ah, años 80. pero nunca en los 87, 86. Ah, no, no, no Pero no te estoy hablando, no, tampoco en la prehistoria. ¿eh? Sí, 87. 87 son 30 años. Bueno, yo hace 30 años que estoy acá, van a ser ahora en febrero 30 años. y Nunca me claro. Había un ñandú en un, en un patio ahí enfrente. Usted no tenía el negocio en estos años. No, no existía este edificio directamente. Ah, ¿este edificio no existía en los 80? Ah, la flauta. Bueno, gracias. ¿Cómo no va a existir este edificio en los 80? Cualquier cosa está diciendo, mirá. En el 84 tendrías que haberlo visto, nunca lo viste. No, no tendría, porque yo, vine, mi nena tenía 4 años cuando yo vine acá. Ajá. Y ahora tiene 34. Por eso. Por eso. 84. Y él dice que se acuerda del 87, 88. Claro, pero yo antes no andaba tanto por las calles. Ahora sí. Pregúntame de ahora. ¿Hay Ñandúes ahora? No, no hay. ¿Se acuerda de una casa que había un ñandú? Sobre Nazca, en esta cuadra o la otra, que tenía un bandido, año 87, alrededor del 87. No, tanto no. ¿Usted no estaba en esa época acá? Claro. Y nunca escuchó hablar del ñandú que estaba en el jardín. Ñandú vivo, ¿eh? También puedes decir, ¿sobre dónde? A un el talar. El Ahí, se enteran de todo. Ahí saben. Las revistitas. ahí había salsa parrilla Eso no lo... No, no, no, me acuerdo de eso. Pero, digamos que es en esta misma manzana, esta por lo que usted pasaría miles de veces. Sí. sí. Ajá. ¿Lo cree posible? ¿Eh? ¿Cree posible que haya sido que haya ¿Resultado? Sí. Y no sé, yo no lo corrí. Yo no lo corrí. Lo dejé. Gracias. Gracias muchas historias de por acá. Después tenemos otra historia de fatiga, que es perro de la comisaría 47. acá, la señora era dueña de todo, de todo Villa Corredón. Ajá, ¿de esta casa? Sí, de talar. Tenían un talar en el fondo, hecho por los por eso se llama talar la zona, porque este pedacito del barrio... Bueno, me voy, chicos. Chao. Chao, Rosy. Chao, chao. Ella era mi sol, ¿viste? Y ella era... Después mi jefe se casó con, con ella, pero ya se murió. ¿Qué es un talar? Sí, que tal, eh, algo de, como de planta, madera. Ah, para talar madera. Por ejemplo, los indios hacían las casas, las chozas, no sé, ¿Viste? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vos estabas hace, mucho que tenés el negocio acá. ¿Sabés lo que estamos intentando buscar información? ¿Vos te acordás de que había un ñandú en un jardín acá por Nazca? ¿En qué, en qué lugar Era una especie de jardín o baldío que adelante tenía como ligustrina. No sé si es en esta cuadra o en la que seguía. No sé, si querés, Ricardo, ¿Cómo acá hay unos muchachos que preguntan algo. O entramos nosotros, si nos molestamos. Pero, ¿Perdón? ¿Qué tal? No, gracias. ¿Vos estabas en los 80 en el barrio? No, chila, no. Ah. ¿Y escuchaste hablar alguna vez del ñandú que había acá en Nazca en un jardín? Que había una casa que tenía un jardín con un poco de ligustrina. No. Tenía un pues ñandú más joven, no, te que preguntar a otra gente. Claro. No, es casi fin de los 90. Claro, y nunca escuchaste eso. Jamás. Porque mirá que es raro, ¿eh? un ñandú de mascota acá en Nazca y... Jamás. Estamos filmando una película sobre el, sobre el ñandú, justamente. ¿Sabes casi que acá. ¿Vos decís que nunca hubo? No, esa una ¿Una? ¿Para qué? Un ñandú que tenían una ligustrina delante. Yo tenía, yo tenía un gol. Yo pasé la mayor parte de mi vida en este barrio. Sí. Y jamás ¿Estabas en el 85? Mirá, yo vivía en Asta, en, en la Ajá. Así que mirá Susana, cuando eras chica incluso, siempre estuviste en el barrio. No, pero entonces no te acordás en este momento, pero lo tenés que haber visto. ¿Usted dice, que, ¿Usted dice que su mente le está jugando una mala pasada? no está jugando bien, algo está buscando que no sé qué. <laughs> te juro que es un ñandú. Yo tampoco le creo mucho, pero bueno. No, no quedó ningún ñandú. no sé. bueno. Muchas gracias. Chao, hasta luego. ¿Alguna vez escuchaste hablar de un ñandú que tenían en un jardín acá en Nazca? A la vuelta, Bien, bueno, gracias. ¿Usted escuchó hablar del ñandú que tenía señor acá en Nazca? Un ñandú en el jardín, como quien tiene un perro. Nazca entre Nueva York y Asunción. De este lado. Año 86 más o menos. Me Pregúntame del año pasado, ni sé. <laughs> bueno. Pero un ñandú se lo acordaría a uno si hubiera... No, ¿quién me voy a acordar? No me acuerdo de nada. bueno, ¿qué me estás escuchando? <laughs> No sí, Sí, es un documental que estamos haciendo. Un este documental como mascota acá en Villa Porredón. Yo tuve un dogo y nada más. ¿Cómo la gente no se va a acordar de un ñandú de mascota? Un ñandú. Yo lo vi y hasta te diría que le sacamos foto. Porque qué pasa también, si a lo largo de estos años yo hubiera dado con la foto, nunca hubiera sido un recuerdo tan. No hubiera sido un recuerdo tan loco así, y aparte lo hubiera agarrado aparte, porque sería algo que mostraría siempre, así como tengo, no sé, la foto con Caradagian, la foto con Menem, la foto con, con señor Aramburu la foto con Herminio Iglesias, cosas que tengo así de chico. Una Ahí de la foto de Ñandú. Tiene que aparecer, eso tiene que aparecer. El Ñandú, yo sé que va a aparecer. Yo sé que va a aparecer, así que voy a seguir hasta que aparezca. Hoy se termina la película con esto. Hoy con esto, muchachos, se terminó la película. Acá está Ñandú y punto. Oh, acá una sombra, una sala. Acá está la En alguna de estas. La del Atelier Fotográfico Roberto, lo que vengo diciendo. Atelier Fotográfico Roberto. Ay, no, pero estas son de daño de ñao. Yo sé que está el ñandú, yo sé que hay una foto de ñandú sé, que hay una foto del ñandú. Esta es, de ese día casi. Mirá, yo calculo que tenía entre 8 y 11 años. ¿Tu recuerdo de Ñandú es un recuerdo así vívido? ¿Lo ves a Ñandú haciendo algo? ¿O es más como una sensación? Más o menos yo me lo imagino en mi recuerdo a una distancia media, unos, qué sé yo, 2-3 metros parado y no haciendo mucho, moviendo un poco el bote quizás. Recordándolo, como lo decís que lo recordás, a esa edad y demás, puede ser, o sea, existen los, recuerdos encubiertos, que bueno, ya, Freud hablaba de eso, en donde un recuerdo encubierto ¿qué es, es un recuerdo infantil que, que viene a ocupar el lugar de algo que la conciencia no se banca, digamos, de alguna forma. O sea, hay como un conflicto en la psique que sale y sale bajo, bajo la forma de un recuerdo infantil. Un ñandú interpreté que vos vivías más o menos ahí por, Devoto, por, en un contexto urbano, digamos, del ñandú, puede ser este, el contenido en sí, no es eh, algo problemático y puede caer, caer dentro de esta categoría de los recuerdos encuridores cuya gracia sería encontrar, acá no estás este, <laughs> en un contexto clínico, pero la gracia, la gracia de eso se encontró la asociación. O sea, perduran por algo que está asociado. El ñandú, en tu estructura, funciona como una asociación, como un desplazamiento. O sea, hay algo que vos, una sensación, una experiencia o algo que vos tuviste ahí no lo podés expresar, no lo podés hacer consciente, entonces lo desplazaste hacia la figura de Ñandú. O sea que, si estaríamos acá y un poco jugando con todo eso, <clears throat> sería quizás lo que vos viste ahí no fue Ñandú. Vos me decís que el Ñandú está en la calle Nazca. O sea, alguien en un contexto más, si querés, psicoanalítico, empezaría a tirar de los significantes que estás tirando de los recuerdos. La imagen de un ñandú en un contexto urbano es lo suficientemente disonante como para que la gente lo vea. Eso, eso es, eh, lo que yo siento. Bueno, eh, o sea, que alguien te tendría que encontrar, porque es muy disonante. Yo tengo el recuerdo que había como que correr una enredadera hmm. para verlo. O sea, había una limustrina. <laughs> cada más para el lado de la situación libre y del recuerdo encubridor. Ajá. Porque ya estás mostrando cosas algo que está velado, que tenés que revelar y demás. En cuanto a, confrontar el recuerdo con la realidad, me parece que si no encontrás a nadie que lo vio, no encontrás el contexto donde puede estar, no encontraste la casa o sabes dónde es la casa. Parece, Está, está sí, porque yo encontré con los mapas viejos de Buenos Aires, la casa donde yo creo que es, se ve que en el 84 era un baldío. Todo esto que se ve acá es baldío en ese momento, estamos en 1940, ¿sí? Ahora, vos fijate, vos son 1965, sigue siendo baldío. Vengo al 78 y mirá, acá se ve perfecto ya el negocio de la esquina de metales. Y todo esto es baldío, ¿ves? Todo, todo, todo esto es baldío, que algunos se deben haber ido rellenando y acá en, uno de estos lotes estaba en que en el 80 ya eh, estaba un poco más construido, pero quedaba lote baldío. Y la siguiente imagen ya es del 2004, ¿ves? Acá ya no está. Acá está valiendo. Se calculan que unos entre 30 y 40 edificios se levantaron en esa zona. En un momento dado, porque vos te parabas, hacías así, era tuk, tuk, tuk, tuk, uno y con todos los carteles de se vende, se vende, se vende. Toda la franja que se transformó de Villa Porredón es la tenés que tomar de Constituyente Avenida San Martín, entre Del Carril y Carlos Antonio López. Toda esa franja del barrio donde había casas bajas, las famosas casas chorizo, eh, todo ese tipo de, de casas, que eran las casas tradicionales, que eran la galería, ibas pasando y tenían una pieza al lado de la otra y entrabas o por adentro o ibas por afuera, claro. Entonces, eso se transformó en edificios. yo creo que se ha transformado un poco en, en, como todos los barrios, en dormitorios. O sea, la gente no hace tanto la vida en el barrio. Y hasta el sábado y domingo por ahí se va. ¿Te vieron a, ah, quién es que te parece? Mirá, me han pasado cosas. Primero de reclamarme plata en la calle. Varias veces iba a un kiosquero y le, le el diario dice, ¿me debes el diario los No, yo vengo nada más. Hasta que al final digo, mira, no te voy a venir a comprar más, te estás confundiendo con alguien, no soy yo. Hay gente que pasa y me saluda y yo no la conozco, pero lo que me dicen es que me parezco el de los piojos, Ciro. Ah, ¿Qué pero bueno, tengo que he tenido confusiones también de, todo tipo. Ninguna chipa me vino a dar un beso así. Yo te ¿Eh? muy ¿Ah, la, vincha. Ah, bueno, no, Uso vincha, gorro, de todo. Hoy este no, hace calor. <laughs> Yo creo que la mayor transformación que uno puede ver es que eh, se ha cerrado, las calles están muertas. Las casas se transformaron, las casas viejas que había en Villa Porredón la mayoría o fueron vendidas, heredadas, transformadas. Este, el umbral, la cuadra y después el barrio. O sea, nuestro mundo, nuestro barrio era eh, la cuadra y, el umbral porque era cuando tu mamá te dejaba, te abría la puerta de casa, ahora está cambiada el frente de la casa, como la mayoría de las casas. La cuadra era de puertas abiertas. No, yo la vivo hace 40 años y medio acá en este barrio. Nunca he visto un ñandú caminando atrás de una zarzaparrilla. ¿Y nunca escuchó hablar de eso del ñandú que tenían en el jardín? Estos tenían, eran lateros, tenían, viste, las latas de galletitas. Ah. Estaban las cocoa y las cremocoa eran las más caras. mi abuelo le hacía agarrar algo de ahí arriba, así, y metía la mano y sacaba una cremocoa, una cocoa, las que eran caras que no se podían regalar, estaba ah, para mí. Eh, ¿Usted que es hijo de Pedro, de Roque? Pero... soy el yerno. Ah. De Pedro. De Pedro, bien. De Pedro, no ninguno Claro. Las señoras también, las dos hermanas. Bien, mire usted, claro, bueno, yo vivía acá en el barrio. Estamos eh, buscando información. ¿Usted se acuerda del ñandú que había en Nazca, en un jardín? <clears throat> En la otra cuadra, ¿eh? en Nazca, entre Nueva York y Asunción. Nunca le comentaron. La verdad que no. La verdad que no, no sé nada, ni sabía de eso. Porque a veces, viste, te comentan la gente. Claro, claro. ¿Vos sabés una cosa? Que pasan 30 años y acá siguen pintando cosas nazis. Es increíble. Y esta era la casa de mi abuela. Ahora que me doy cuenta. 2885. Mirá. Increíble. Esto es, increíble lo que es la transformación urbana, no sé cómo es. Mirá vos. Ah, donde está, sí, donde era la quinta de los adámoli. Sí, la esquina de, de Nazca, Asunción y que corría un poco para allá. Donde es ahora no sé qué cosa, algo... ¿Qué es eso? ¿Algo de religioso? ¿Qué tiene con ese edificio nuevo que está acá en...? No tengo idea qué es eso. Ahí había una quinta, sí. ¿Pero tenían ñandú? Porque Tenían yo lo que pero si tenían no sé porque era una quinta muy grande. Claro, no, yo lo que digo era de este lado. No, de este lado no. En mitad de cuadra hay un jardincito, era. No, de este lado de acá no, del lado de allá es lo que te digo yo. Ajá. De este lado de acá de no. Había perros, gatos, bichitos de esos, pero, pero ñandú nunca viste. Nunca te comentaron de ñandú como mascota, digamos. Claro. Es más, si no me lo contamos, Mira. Ajá. no, no, no. No estoy al tema de nada. Claro. De nada. Yo toda la vida vivía en toda mi vida. Yo nací en el 80, pero igual. Bueno, y, no te acordás de eso, porque yo era, yo era pibe, yo tengo tres años más que vos. Era justo lo único que era como si fuera un baldío o jardín, había ligustrina de zarzaparrilla, y si vos mirabas ahí, adentro había un ñandú. Estaba así tranquilo. Se movía así, viste, como un ñandú tranquilo nada más. La verdad, la, yo no la primera vez, si no me lo comentaba vos, sí. estoy el tal portero. O sea, directamente para mí es nuevo. Claro. que no, nunca, lo, nunca me lo comentaron, nunca lo he visto. Lo que pasa es que eh, el barrio este se renovó mucho. Sí. Entonces al renovarse mucho, muchas cosas se fueron, viste, ya pasaron a la historia, ya no, ni se acuerda Y se daba una vida más común, más estar en la puerta. Entonces el estar en la puerta era contarte cosas. Ahora, ¿cuándo se perdió eso? Yo creo que a partir de los 80 ya también, ahí, eh, que, la dictadura militar jodió bastante. Quieras o la, a partir de la dictadura militar yo creo que la gente se empezó a guardar. En el barrio hubo muchos operativos, hay más de cerca de 30 desaparecidos en el barrio. Acá en la plaza Nunca Más, que la plaza de la estación, está el listado. Y, yo creo que ahí empezó a haber un pequeño retroceso y la sociedad cambió, se rompieron los lazos. Eso generó miedo y generó silencio y generó eh, que uno se empezara a, por ahí, por ahí no, no, no, nos dimos cuenta tan rápido. La historia de Ñandú no, no, la verdad que me sorprendió eso. ustedes están hace mucho en el barrio? estamos filmando. Sí, en los años 80? No, que había como... era muy chico, yo nací en 84. Claro, por ahí tendría 4 o 5 años cuando estaba esto, porque fue antes del, del benemismo. ¿Qué era era ñandú? Un ñandú de verdad, el, pájaro, el ave ñandú, como el uh, avestruz argentino. La arriba puede ser que se acuerde. ¿Qué timbre es? ¿El 3? No, sí, uno de estos dos. Uno de esos dos, claro. este, el mío es el último. Sobre el ñandú que tenían enfrente, acá en, ¿Vos te acordás algo de un ñandú? No, sé nada. Ah, pero no lo viste, ¿no te acordás que había un ñandú en un baldío ahí enfrente? Estamos haciendo como un documental de eso, ¿viste? La historia del barrio. Del barrio y del eh. ñandú, que ha sido un ñandú en este barrio, ¿entendés? Que es una cosa moderna, transitada. ¿Vos te acordás cuando eras chico? No es que había quintas acá, ya era todo igual. Sí, se quieren pensar. Y del Leomar, ¿te acordás? Ah. el almacén Leomar, que había acá un tipo de bigote. Puede ser. no sé, me acuerdo que había una mercería acá. Sí. Que al viejo le faltaba la pierna. Uh, y, el, el, almacén sí, la galletitería. Sí, sí, sí. En ese momento se vendía la galletita. En lata. Sí. Un tipo de bigote, ¿no? Un ¿Eh? tipo medio gordo, bigote y Después doy en la panadería era Roberto. Sí, Alberto. ¿Eh? Alberto. No, Roberto no, Alberto. Sí. sí. Y me mandaba ahí y... Y bueno, me metía a jugar ahí adentro. Mirá, sí, sí, sí, yo también pasé ahí. Bueno, vamos a ver si... O sea, era una casa quinta y había bichos, pero como tenían todo ligustrina, pues claro. que tuvieron un yandú ¿viste? Esto ya era así, no, transitado, no, no. Sí, moderno, sí, obvio, casas. Obvio. Sí, Eso era como el último no sé si era baldío o jardín, con ligustrina No, eso no lo lo, y eso te digo la verdad, no lo vi nunca. No te, puedo decir ni sí ni no porque no lo vi nunca. Eh, ese tema de, del ñandú de este lado de acá. Del lado de allá puede ser que haya habido. Sí sé que ahí podía caber la posibilidad de que hace muchos años atrás hubiera. Claro. una pregunta. Eh, tiene idea acá que era esto en los 80? Había una casa. ¿No había un baldío, un jardín adelante? Sí, por eso era una casa. ¿Usted se acuerda? Eh, acá había un ñandú. No me acuerdo de Porque yo me acuerdo en el 85, 87, 88, había, eh, creo que era en, e, esta cuadra, mm. un terrenito que adelante tenía como una ligustrina, sí, esa parrilla así, tenía un ñandú y llegué acá, yo no me acuerdo de eso, te digo la verdad, yo vine acá 19 años. Hace 19 años, claro. Pero, pero había jardín, digamos. Creo que sí, creo ¿No te parece, no, te llama la atención que la gente dice, ah, podría ser acá, que yo, pero nadie lo sabe? ¿Cómo no vas a saber si había un ñandú? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, estamos eh, filmando porque estamos haciendo una, una película de algo del, barrio. ¿Vos te acordás de cuando había un ñandú acá a la vuelta por Nazca en un, en en un jardín? No, no, Ajá. Nunca lo, no lo vi, yo cuando vine no estaba. Ponele en el año 87, alrededor del 86, 87, hará poco menos de 30 años. Escuché el comentario, pero después más de eso no, no lo logré ver. Lo comentó la gente, pero yo nunca no, no, sé, vine no lo logré ver, sé que había, sé que había. Una, empleada del banco que el, marido tenía, tenía en una mesa ratona, de esas que tienen hueco con vidrio, ¿viste? Pero sin el vidrio en ese hueco dormían tres pitones. Oh. Eh, a mí jamás en la vida se me ocurriría tener semejante bicharraco, pero bueno. Y él era feliz así. O sea que eh, en este país estamos un poquito deschavetados. O sea que podés tocar el timbre en cualquier casa y una sorpresa, Al día de hoy son comunes en la ciudad de Buenos Aires eh, los gallineros, no comunes, pero en algunos barrios de Mataderos, Lugano, eh, Parque Avellaneda, eh, todavía se ven gallineros con gallinas o con algún pavo real y, y hace unos años podía ser un ñandú, un animal que tranquilamente esté en una casa con un, patio grande, con un jardín grande o en un, baldío. A ver, el, mascotismo es algo que, está muy arraigado en, cierta gente, ¿no? Eh, <clears throat> la gente que vive en el campo suele tener alguna de mascota alguna especie no convencional. Eh, o la gente que por ahí a veces tiene campo y tiene casa acá en la ciudad. Eh, yo he visto gente en la ciudad que hay casos de puma, yo he visto zorro, tenía un compañero de la primaria cuya familia tenía campo en Bransen y acá tenía un zorrito, tenía patos, tenía tortugas de agua. Es como una necesidad del ser humano de controlar la naturaleza, es una forma de amor por la naturaleza mal encausado, decimos nosotros los naturalistas. El ñandú es un ave de, esta, de esta, región, es un ave con, una amplia distribución en, en, todo el país. Históricamente, desde, desde el sur de la Patagonia, hasta, hasta bien entrado el norte, sobre todo en lo que es esta zona de los, pastizales pampeanos, que es donde, técnicamente estamos parados eh, hoy en día. Y es choike en el sur, suri en el norte, que de hecho son dos subespecies distintas y hasta hay autores que la toman como dos especies distintas, el choque y el suri y el ñandú una tercera. Mm, pasa inadvertido si nadie lo ve. Lo que suele pasar con esas cuestiones es que en cuanto empieza a correr la bola entre los chicos del barrio, entre la gente, ir a ver al ñandú es el espectáculo. Fue en el año 1991. Eh, y el lugar, o sea, yo soy oriundo de Mar del Plata, yo nací en Mar del Plata, Ahora estoy viviendo acá en Buenos Aires, pero esto es cuando yo todavía vivía en Mar del Plata con, mis padres, yo era más chico, y un verano fuimos de vacaciones desde Mar del Plata a un lugar que se llama Balneario San Cayetano, que eso queda cerca de Necochea, y fue ahí, digamos, ahí fue donde pasó todo. Y un día estábamos caminando, que nos internamos bastante, y nos salió de atrás un ñandú corriendo, casi nos morimos de un infarto del susto. Y nos acercamos a donde salió corriendo el ñandú y había un nido gigante, que tenía como 16, 16 o 20 huevos, más o menos, que eran huevos así, de este tamaño. Y agarramos dos huevos y los llevamos para para la carpa, sin saber muy bien qué estábamos haciendo, pero bueno, y llegamos a donde estábamos acampando y con mi viejo agarramos una caja, pusimos los huevos y le pusimos la portátil arriba. Como para incubarlos, ¿viste? Y vos sabés que nacieron. Y una semana estuvieron en la caja los huevos y vimos que un día empezaba a romperse el huevo y empezamos a ver cómo, o sea, como que lo ayudamos un poco, con una pesita de pilar le, íbamos sacando, eh, que era la diversión de ese momento, digamos, ¿no? porque no había nada para hacer tampoco. <laughs> y salieron, nacieron. ¿Cuándo fue esto? Año 1991. ¿Cuántos años tenías vos? 15 eh, años, 14 años, más o menos. Y se nos ocurrió un nombre que viera para los dos sexos, así que ahí le pusimos René. <laughs> y como era chiquito era transportable, digamos. Pero empezó a caminar por ahí y era una mascota. O sea, a los pocos días que ya se empezó, a caminar, eh, ya nos seguía para todos lados, digamos. Era bastante divertido. ¿Eso era, era amigable? ¿Cómo es? Sí, sí, totalmente domesticable. O sea, nació, eh, al principio no caminaba mucho, después empezó a caminar, después empezamos a dar comida y empezó, y empezó, y empezó, y bueno. ¿Se lo llevaron a su casa ustedes entonces, digamos? Lo llevamos. ¿Y, cómo era tu casa? ¿Tenías eh, jardín? Estaba y tenía, un patio chico, tenía un patio chico, em, pero los fines de semana teníamos una casa más chiquita, a 30 kilómetros de Mar del Plata, que teníamos un patio más grande. Entonces ahí lo podíamos llevar y ahí corría, digamos. Pero era como un perro. ¿Qué, qué, le daban de comer y cómo averiguaron? No, no averiguamos nada. Cuando recién nació le dábamos moscas. Si vos lo tenés de, de charito, es un perro. El ñandú después se hizo tan doméstico, digamos, que comía lo que comíamos nosotros. Y llegó un momento que nos había tomado el tiempo y se metía en la casa y nos afanaba comida. Porque no hay nada que esté fuera del alcance del neandú porque es gigante, con lo cual la comida que vos dejes a la vista y te distraes, entra caminando despacito, que él sabe que entra caminando despacito porque si no lo escuchás, te lo morfa, sale corriendo con la comida en la boca. ¿Qué hace algo que evolucionó para sobrevivir dentro de un contexto completa mente, entre comillas, cultural, lo que puede. Están los que no están, es decir, los bichos que no controlamos, los que se han construido mediante los procesos de evolución, que conocemos como selección natural, selección sexual, y si querés, selección por hándicap, y por lo tanto, esos cuerpos tienen todo lo necesario para sobrevivir centrados en ellos. Te tienen que comer, te comen. Luego están los que pasaron por un proceso que ahora sabemos se llama autodomesticación y que los humanos hemos ido eligiendo para que esos cuerpos vivan en función nuestra. Entonces la vaca se deja tocar la teta, la oveja se deja cortar la lana, el caballo se deja montar, y no es que se dejan porque charlamos con ellos, simplemente a lo largo de muchas generaciones solo permitimos la reproducción de aquellos animales que nos eran útiles. Eso es el animal doméstico. Lo loco es que, ¿cuándo fue que lo viste? Año 85, 86. Del 85 para acá cambió nuestra manera de ver eso. ¿Eh? Eh, ayer, mientras intentaba meterme en un cajero, en Lomas de Zamora todavía hay gente con llamas y ponis paseando nenitos. Y vos decís, hace 10 años, hace 15 años esto era simpático. Hace 10 ya te miraban raro, ahora un par de viejas locas te van a agarrar a Paraguay en cualquier momento el silvestre está construido en torno a sus intereses. Al doméstico lo hemos construido en torno a los nuestros. Nosotros teníamos un falcón. Y imagínate, yo iba atrás con el Niandú con la ventana un toque abierta, y frenábamos en los semáforos, y el ñandú sacaba la cabeza por la ventana. Imagínate el tipo que estaba parado al lado en el semáforo, que cuando miraba así casi se muere un infarto también del susto. Y ando mirándolo acá, ¿viste? <laughs> Con lo cual, bueno, llegó un momento que ya no entraba más en el Falcon. Y bueno. ¿Lo hacían entrar solo o, digamos, lo agarraban y lo, metían? ¿Vos imaginaste un perro? ¿Viste que el perro sabe todo y cuando abrís la puerta se sube? Bueno, era, era igual. Abrías la puerta, se subía. Ya, sabía que iba ya sabía que íbamos a ir al campo, a donde él iba a poder correr. Era como un chico. Pero yo te quiero hacer notar uy, que estos animales domésticos también se humanizan. El perro aprende a abrir la puerta. El gato sabe qué tocar de tu teclado para que vos deje de mirar pornografía en la compu y le dé comida. Ojo que nuestras culturas son mixtas. Los perros cruzan por los semáforos. Eh, cuando suben las escaleras en la estación de Loma, la mayoría va por la mano correcta eh, ya saben, cuando vos haces así, que es lo que sigue, eso no es instinto. La cultura es una cosa supraorganísmica que nos ordena a nosotros y a todo lo que nosotros tocamos. Era bastante raro, extraño. Eh, nadie tiene un ñandú. Imagínate, vos pasás por, una casa y en la ciudad y tenés el portón que se ve para adentro y hay un ñandú que te está mirando así. Con lo cual era, era gracioso, ¿ves? Se hizo una atracción. ¿eh? Se hizo una atracción. se, se, la bola. Claro, se corrió la bola, todo. Ah, lo que hicimos fue regalárselo a una persona que tenía campos en, la zona del Faro, en Mar del Plata, que ya tenía más ñandúes. Así que estuvo bueno porque se lo dimos y como que estaba con, más con más de su especie, ¿no? Ese ñandú no es doméstico es un que fue sustraído de un ambiente y fue llevado a otro que no tiene el paisaje, no tiene los recursos, no tiene los predadores, no tiene los compañeros sociales. Entonces, es algo así como si vos tuvieras esa máquina sin ningún puerto. La máquina está, los programas están, pero no pueden conectar con el alrededor. Van a conectar como puedan. Porque todo lo que tiene para hacer no lo puede hacer él tiene conductas sociales, está solo, tiene un perro. El Bobby viene, le ladra y dice, ¿qué hago? ¿Te empollo? Le dice al Bobby. Porque supone que un animal que a las 12 tiene comida, tiene agua y, de vez en cuando tiene un enema que lo de parasita, va a irse. El efecto Madagascar por la película lo inventé yo porque eso pasa. Vos abrís el camión y los bichos zoológicos se apilan contra el fondo. Ahora, ¿por qué vas a liberar un animal que seguramente tiene parásitos que cuando entre en su grupo social entra viejo a un grupo organizado, lo van a recagar a patadas. La liberación de los animales silvestres en cautiverio no es un problema de solución trivial. Lamentablemente, eh, sí, creo que, es posible. Eh, de hecho, hoy en día eh, hay personas que tienen monos de mascota, lo cual por eso creo que, que, es posible que en el 80 haya habido un, un yandú en una casa. El tráfico ilegal de especies es un Hoy en día es una de las principales causas de, peligro de extinción de los animales. Eh, mucha gente por ahí encuentra en ferias o al lado de la ruta eh, gente que está vendiendo estos animales y por ahí por lástima, por decirle voy a mejorar la calidad de vida del animal, lo compra. Pero la realidad es que ahí le están, haciendo, eh, están haciendo un mal, digamos, por más que sea con una buena intención, ya que la persona que va a que genera el tráfico va a buscar más especies a la naturaleza para venderlas. Alimentan el mercado. alimenta Alimentan el mercado, claro. Tuve un estudiante, estábamos discutiendo el bienestar animal en Córdoba, en un curso de posgrado. Entonces, el tipo tenía un negocio muy interesante. Llevaba sementales a fecundar hembras en Arabia Saudita. Iba el caballo en el avión. ¿Y en tu opinión cómo está el caballo? Muy bien, yo lo miraba, porque sabe que cuando llegue va a tener 100 hembras vírgenes para él y no logramos que entendiera que el concepto de virginidad, de hembra, la posibilidad de, oh, estoy llegando a Dubái, decía el caballo, no existía. El tipo, el tipo <laughs> tenía la fantasía adolescente de, me van a tirar en medio de 100 vírgenes que todo lo que hemos tratado con vírgenes sabemos que no es algo que le pueda decir a nadie, pero era increíble. Fíjate que el tipo lo antropomorfizó hasta tal extremo, estaba babeando arriba de la cámara, lo antropomorfizó hasta tal extremo que dejó de verlo. Pasó a ver un adolescente humano. ¿Tenés idea de los aspectos legales en cuanto al mascotismo, si antes estaba permitido? No, no, no, no, no, los silvestres nunca fueron mascotas. En Mercado Libre venden ñandú a 600 pesos. Sí, bueno, eso es ilegal. En los aspectos legales no podés tenerlo, probablemente se infringió alguna ley de conservación de fauna, lo que pasa es que hay un desconocimiento profundo de esto. Y luego hay todo este problema de tengamos un animalito, amemos la naturaleza. ¿Por qué tenés cuatro perros? Porque amo la naturaleza. Los perros son un producto cultural, como una licuadora o un avión caza. El perro es producido por criadero con estudio genético. Eh, los, animales que arañaban dejaron de reproducirse. ¿Por qué? Porque no los dejamos. ¿Por qué los perros chiquititos son tan hinchabolas? Porque ¿quién va a seleccionar en contra de que el Chihuahua moleste? El problema es cuando es un, danés. Es selección artificial nuestro. Claro, nosotros decidimos quién se reproduce. Los silvestres lo deciden ellos. Y lo deciden, se lo deciden, lo logran en función de la interacción con el medio. Si a vos te tratan como objeto, imaginemos que yo a partir de ahora te trato como trípode, que es la función que tenés ahora, y te psicotizás. ¿Cuánto tiempo soportar que te pongan cosas encima, que cuando hablé no te escuchen, que traten de plegarte y meterte en una funda? No podés. Cuando vos tratás a un animal como persona o como cosa, le destruís la conducta. A un bebé vos le dibujás una cara y el bebé la empieza a seguir, y la sigue en una cartulina, y la sigue en un globo, y cuando la pone vertical deja de mirarla, pero cuando la da vuelta gira la cabeza y la ve. Porque nuestro sistema nervioso, cuando ve algo parecido a dos ojos, nariz y boca, le presta atención, porque nos comunicamos mirándonos en la cara. Y quizás ese Ñandú sea un simpático símbolo. ¿ah? Freud y el malestar en la cultura, Jung y el resto de la discusión. La matriz cultural, que es simbólica, se impone sobre ellos y ellos están en los símbolos. Fíjate que los símbolos suelen ser animales. Eh, ¿Qué simboliza el ñandú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Seguimos buscando, ¿se acuerda qué? El perro. No. No, era un perro. Un ñandú. Un ñandú. ¿No lo has visto? No lo veo. ¿Quién te dijo que acá hay un miando? Yo me acuerdo que donde estaba ahí, en esa cuadra de ahí enfrente. No se acuerda usted para nada de esto. ¿Empezaste a dudar? nos dijeron todo que en el barrio ustedes son los que seguro saben todo, porque acá. sea que somos los chus malvados. No, no, no, no. Para nada, pionero. Eh, ¿Había un ñandú acá en los 80? Sí. sí. estaba acá. Esto no existía, en esa parte de y estaba el Niño Ahí está. había, eran dos. Ajá. Eran chiquititos, lo trajeron y bueno, uno murió y este me darle de comer, comer, que yo te era un monstruo así. Me acuerdo que era una cosa que había una libustrina adelante. Claro, era una alambre y libustrina y... y. uno se asomaba sí. y era parrilla lo que había adelante. Había una enredadera, así que estaba la puerta de alambre también. Y los chicos venían de colegio y le daban todos los días de comer. Y ahí quedó. ¿Cuánto tiempo estuvo viniendo acá? Y habrá estado desde el 80 hasta el 85, 70 ah. y pico. Tuvo varios años entonces. Sí, sí, sí, tuvo de pichón hasta que lo Hizo lo que hacemos. ¿Se acuerdan que yo les dije, haces la conducta que podés? Él hizo la conducta humana de cuidar cría. Hizo lo que pudimos. El mascotismo en parte se basa en eso, cuidar. Porque acá debemos construir nosotros. Claro. el tipo dice, no, yo tengo un campo, tengo animales, qué sé yo, yo lo que yo lo llevo, que lo cuido, qué sé yo lo llevo, pero el pobre animal está acostumbrado con la gente. Que el, en el se lo llevó al campo y en el campo estaba haciendo ¿Viste, verdad que vos estaba acá y los chicos venían, le daban de comer? Y yo, cuando se murió, lo alambrado esperando por ahí. Y encima no tuvo mejor idea que venir a contárselo a mi tío. Encima, entonces mi tío, la desesperación que tenía con el pobre tipo. No existe la reversibilidad termodinámica, inclusive a nivel neurocomportamental. La pregunta es qué hago con lo que me hicieron no como deshago lo que me hicieron. No se deshace. Era el tercer del barrio, por los chicos salían del colegio pasaban todos los días acá. Venía gente, venía gente en auto, paraba a verlo. Sí. Pero hay gente de mi edad del barrio que no se acuerda. también Ya, ya, no es más barrio esto. Ah, acá nos conocíamos todos, ahora con los edificios no venían ni quién vive, saluda, Yo no conozco al tipo que vive enfrente, salvo la doctora que vive toda la vida, alguna familia, los de acá al lado que son toda la vida, después los demás, nadie Claro. Yo sí que nací acá, vivo acá, laburo acá y estoy acá. No me acuerdo quién lo trajo. ¿Quién lo trajo a Pipo, al de Andú? 866 hasta ahí, está el seguido ya. Ah. Estos dos terrenos juntos. Y acá. Además, era más humano que Ñandú. Sí, sí, sí, sí. Sí, Pero... Hay que darle zoom para que... ¿Cómo le va, señor? ¿Otra vez usted? ¿Cuántas veces lo encontramos? Sí, pero usted... Lo vinimos tres veces, y lo encontramos tres veces. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Encontramos a Ñandú. al toque que hablamos con usted esa vez, consultamos con la gente de Ormetal ahí lo de sí. ¿lo ubica? Sí. Ellos, ellos habían tenido un ñandú. Así que era cierto. Yo no le mentir. No. ¿Usted no dijo que estaba? Yo le dije. ¿Cuándo no dijo usted? ¿No dijo? Yo le dije, el ñandú lo tenía el papá del hombre que vende los metales. Yo no le voy a estaba haciendo el documental. Me De la fábrica de ahí, sí. Estoy pensando después Ah, sí. O sea, averiguaste que existía vos. pasando específicamente al, tema este del ñandú, ¿vos eh, sabías? No tengo idea. Yo sé de un pingüino, pero de un ñandú difícil. ¿Un pingüino en Villa Bordeón? Sí, el tipo <laughs> tenía un pingüino y lo paseaba en motocicleta. ¿Dónde estaba ese La verdad, no sé por qué tanto yo por un ñandú. Son criaturas sencillas.